We are far from home now. We are far from home now. We are ما هستیم far دور from as far from یعنی دور از home خانه now اکنون We are far from home now. اکنون ما از خانه دوریم. We are far from home now. We are far from home now. It is not too far. It is near. It's not too far. It's near. It is یعنی آن است. Not too far. Not برای منفی کردن. Too یعنی بیش از حد یا خیلی زیاد. Far دور. Too far یعنی خیلی دور. Not too far یعنی نه خیلی دور. It is near. Near یعنی نزدیک. It's not too far. خیلی دور نیست. It's near. نزدیک است. It's not too far. It's near. آن خیلی دور نیست. نزدیک است. It's not too far. It's near. It's not too far. It's near. Do you like black cats? Do you like black cats? Do you like یعنی آیا شما دوست دارید You like شما دوست دارید یا خوشتون میاد Do سوالیش میکنه در ابتدای جمله میاد Do you like آیا خوشت میاد آیا دوست داری Black سیاه Cat گربه ها در مورد تلفظ بلک دقت کنید دوستان بلک نیست بین B و L صدایی ما نداریم پس طبیعتا نباید صدای A اضافه بکنیم بلک یعنی سیاه Black cats یعنی گربه های سیاه. Do you like black cats? آیا شما گربه های سیاه را دوست دارید؟ Do you like black cats? Do you like black cats? I would like a black coffee, please. I would like a black coffee, please. I would like یا I'd like یعنی من میخواهم من مایلم داشته باشم A. یک black سیاه کافی قهوه black کافی یعنی قهوه خیلی قلیز یا قهوه‌ای که افزودنی نداشته باشه خیلی قلیز و سیاه باشه please لطفاً I'd like a black coffee please من یک قهوه سیاه یا قهوه قلیز میخواهم لطفاً I'd like a black coffee please I'd like a black coffee, please. It has a long story. It has a long story. It has یعنی آن دارد یا اون ماجرایی که داریم در موردش صحبت میکنیم It has اون دارد a یک long طولانی story story یعنی ماجرا داستان A long story یعنی یک داستان مفصل یا یک داستان طولانی It has a long story آن ماجرا داستانی طولانی دارد یا داستانش مفصل است It has a long story It has a long story. How long does it take? How long does it take? How یعنی چقدر یا چگونه long زمانی که طول میکشه یا طولانی How long یعنی چقدر طولانی چقدر زمان میبره داز فعل کمکی برای سوم شخص به این دلیل که اشاره میکنه به it به اون چیزی که داره در موردش صحبت میکنه take یعنی در برداشتن یا زمان بردن در اینجا how long does it take یعنی چقدر زمان میبره چقدر طول میکشه how long does it take چقدر طول میکشد یا چقدر زمان میبرد how long does it take how long does it take Both of you stop it. Both of you stop it. Both یعنی هر دو of از you شما Both of you یعنی هر دوی شما Stop یعنی متوقف کردن تمام کردن It اون ماجراهه مثلا دو تا پسر بچه دارن با هم دعوا میکنن شلوغ میکنن بعد شما میگید both of you هر دوی شما stop it تمومش کنید در مورد تلفظ stop هم باید دقت بکنید stop نیست stop stop stop یعنی متوقف کردن stop it یعنی اون رو متوقف کنید بس کنید تمومش کنید both of you stop it هر دوی شما تمامش کنید both of you stop it both of you stop it Both of us were going to the party. Both of us were going to the party. Both یعنی هر دو of us از ما. Both of us یعنی هر دوی ما. Were going داشتیم میرفتیم. Were going گذشته are going. Both of us were going هر دوی ما داشتیم میرفتیم. گذشته استمراری to به the party به اون میهمانیه. Both of us were going to the party. هر دوی ما داشتیم به میهمانی میرفتیم. Both of us were going to the party. Both of us were going to the party. Please give me just a little. Please give me just a little. Please یعنی لطفاً give بدهید دادن می به من just فقط a little یک کمی Please give me just a little Just a little یعنی فقط یک کمی Please give me یعنی لطفاً به من بدهید Please give me just a little لطفاً به من فقط یک کمی بدهید Please give me just a little Please give me just a little A little bird told me. A little bird told me. A little یعنی یه دونه کوچک. Bird پرنده. تلفظ درستش bird یعنی پرنده. Told یعنی گفت. گذشته tell. می به من. A little bird یعنی یه پرنده کوچیک. told me به من گفت این معادل اصطلاح کلاقه به گفت تو فارسیه a little bird told me یک پرنده کوچک به من گفت یا کلاقه به هم گفت. A little bird told me. A little bird told me. I am looking for a house. I'm looking for a house. I am looking یعنی من دارم نگاه میکنم ساختار حال استمراری I'm looking for یعنی من به دنبال چیزی دارم میگردم این ساختار خیلی تو انگلیسی استفاده میشه نه تنها این ساختار کل جملاتی که تو این درس ها خدمت شما تقدیم میکنیم همشون کاربردی همشون واقعی همشون استفاده میشن و لازمه که اونها رو یاد بگیرید I'm looking for من به دنبال چی دارم میگردم A house یک ساختمان یک خانه I'm looking for a house. من دارم دنبال یک خانه میگردم. I'm looking for a house. I'm looking for a house. Come to my house at 8. Come to my house at 8. Come یعنی بیا to به my house خانه من ساختمان من at در 8 8 یعنی 8 و منظور اینجا ساعت 8 come to my house به خانه من بیا به ساختمان خانه من بیا at 8 در ساعت 8 come to my house at 8 ساعت 8 به خانه من بیایید come to my house at 8 come to my house at 8 I said yes I said yes. I said گذشته I say say یعنی گفتن I said یعنی من گفتم yes بله I said yes گفتم بله I said yes I said yes Yes I love Emma so much Yes I love Emma so much. Yes یعنی بله I love Emma من به اما عشق میورزم یا عاشق اما هستم so much چنین زیاد یا خیلی زیاد Yes I love Emma so much بله من خیلی عاشق اما هستم Yes I love Emma so much Yes I love Emma so much We lived here since 2009. We lived here since 2009. We یعنی ما lived زندگی کردن در زمان گذشته یعنی زندگی کردیم here اینجا since از اون موقع 2009 سال 2009 since 2009 یعنی از سال 2009 We lived here since 2009 ما از سال 2009 اینجا زندگی کردیم. We lived here since 2009. We lived here since 2009. Since you have asked, I will tell you. Since you have asked, I will tell you. since در اینجا یعنی از جایی که به این دلیل که چون که you have asked تو درخواست کرده ای گذشته کامل you have asked تو درخواست کرده ای I will من خواهم tell گفت you به تو I will tell you یعنی من به تو خواهم گفت since you have asked از اونجایی که پرسیده ای به این دلیل که پرسیده ای since you have asked I will tell you از آنجایی که پرسیده ای من به تو خواهم گفت. Since you have asked, I will tell you. Since you have asked, I will tell you. All meals are provided by mom. All meals are provided by mom. all یعنی همه meals جمع میل یعنی وعده های غذایی are هستند provided are provided یعنی تدارک دیده شده اند ساختار مجهوله all meals are provided همه غذاها تهیه شده اند by توسط مام مامان all meals are provided همه غذاها تهیه شده اند by mom توسط مادر all meals are provided by mom همه غذاها توسط مامان تهیه شده اند. All meals are provided by mom. All meals are provided by mom. We will provide all the things you need. We will provide all the things you need. We will provide یعنی ما تهیه خواهیم کرد تدارک خواهیم دید ساختار آینده ساده است all همه the things اون چیزایی که you need تو لازم داری all the things you need یعنی کل چیزایی که تو لازم داری we will provide ما تدارک خواهیم دید all the things you need همه چیزهایی که شما نیاز دارید we will provide all the things you need ما کل چیزهایی که شما نیاز دارید را تدارک خواهیم دید. We will provide all the things you need. We will provide all the things you need. There is a limited bus service on Sundays. There is a limited bus service on Sundays. There is یعنی آنجا وجود دارد a یک limited limit یعنی محدود limited یعنی محدود شده Bus, اتوبوس service. سرویس هم که یعنی سرویس Bus service یعنی خدمات اتوبوس یا سرویس اتوبوس On, در Sundays Sundays یعنی یک شنبه ها There is a limited bus service on Sundays یک شنبه ها سرویس اتوبوس محدودی وجود دارد There is a limited bus service on Sundays There's a limited bus service on Sundays. We complained about the poor service. We complained about the poor service. We یعنی ما complain یعنی شکایت کردن گلایه کردن و در اینجا ایدی گرفته حالت گذشته We complained یعنی ما گلایه کردیم about درباره یا در مورد the poor service poor یعنی فقیر اما در اینجا یعنی ضعیف the poor service یعنی سرویس ضعیف یا سرویس خیلی ناچیز یا سرویسی که کیفیت نداره We complained about the poor service ما درباره سرویس ضعیف شکایت کردیم. We complained about the poor service. We complained about the poor service.